谢谢，欢迎。 Come on, Kuya Kim. are you Kuya Kim? Oh, are you looking? Pagod ang Jaden ko. <laughs> Hindi pwede to sa lakaran. Ha? <laughs> okay. We're back here. In the campsite. Kain ng baby ko ng Oreo. Ariana! Ariana! Hello! Nakatulog siya? Hindi. Ingay niya eh. Hi! Welcome back. Nagising kami ng mga 6 past kanina and coffee, kumain, And nag-campfire ulit. Ayan. Ayan, may Jaden's gising na. Oh, say hi. Say hi, Baba. Hi. Oh, good job. Kiss nga, Mommy, please. Plan namin, maybe later, we can go to Sea Life Center. Medyo malamig siya. It's cloudy today. And I think tomorrow as well. Careful. Ah! Dito kami sa tabi ng dagat. Nilakad kami. So, yun ang aming yun ang aming camp. Campground. And, <laughs> lakad kami papunta dito. Ayan, nag-enjoy naman ng bata. Kakatapon ng bato. 12.21 <laughs> in the afternoon. Eh, nagba-barbecue ng aking asawa at aking mga kasama. Kaya, kaya, magkano order? Kya kya? Kya kaya, pembar ya. For sale, sorry. Magkano is... Kya ba rin book kaya? Balut. Balut. Punoy. Balut, taho. Pandesol. Pandesol. Pandesol. <laughs> nagagalit siya palagi. O may regla. Ang totoo. Ayun. Di nakatingin sila sa'yo. Sabi niya may baliw na lalaki dun oh. Anong klase? More daw, Arian. Pagkain natin to! Matawa. Matawa yung matanda doon. <laughs> Price is life. Rice? Price? Ito, makbang, makbang. Tapos may suka, manok, kanin. Tapos may lalagpag. Ganitong mag-camping, di yung campground. Tapos mamili ka lang. Hmm. Mamili ka kung saan mo gusto. Ito, eh. eh, dito. Sarap yung mayor ni DJ. Sekreto mo, DJ Ha? Sekreto <laughs> mo. Sa marinade. Sprite. Sprite? Ah, Sprite. You hear that? vlogging ó. vlog, vlog.